Bună, dragă mămică! Sunt Dita Depnar și sunt educator prenatal și astăzi vreau să vă îți prezint ceva foarte important legat de naștere. De ce este important să naștem în poziții care să ne convină, în poziții gravitaționale, în poziții în care corpul îți cere să stai la naștere. De ce nu e fain să naști pe spate? Vă prezint un bazin da? este la mărime naturală. Aici aveți uterul, chestia asta albastră, aici aveți trompele și ovarele la, la capăt, așa se vede. Aici avem aparatul genital, da? anusul, vaginul și pe aici iese copilul vostru. Gândiți-vă că perineul vostru este foarte flexibil și foarte maleabil atâta timp cât nașterea nu este grăbită. Hai să vedem de ce se naște cel mai bine dintr-o poziție gravitațională. Vreau să vă arăt acum cum arată, este tot un bazin, dar de data asta fără organe în el, da? este un bazin la mărime naturală. Hai să punem mama pe spate. Deci, dacă punem mama pe spate, va arăta cumva așa. Deci, copilul când iese, trebuie să iasă în sus. De ce? Pentru că coloana aici este curbată, da? Și copilul va trebui să se nască în sus. Care ar fi cea mai bună poziție ca copilul meu să se nască gravitațional clar una în care femeia stă ori în picioare, ori în genunchi, ori în patru labe, iar copilul se va putea naște foarte ușor, ajutat și de gravitație. Da? Uitați. Oba. Așa. Aici aveți capul copilului. Vedeți, el trebuie să facă flectarea asta, iar dacă mama stă pe spate, ea trebuie să împingă copilul în sus, ceea ce este foarte greu. Vă pot spune din proprie experiență că prima mea naștere, chiar dacă a fost acasă, a fost una traumatizantă, pentru că după trei zile și trei nopți de travaliu nu mai eram în stare să gândesc foarte bine și chiar vroiam să nasc odată. Și astfel am ajuns să nasc pe spate și a fost unul dintre cele mai intense momente din viața mea, când chiar am crezut că nu o să reușesc, pentru că mă gândesc acum dacă aș fi stat în picioare sau în genunchi și m-aș fi gândit, deși știam lucrurile astea, nu le-am făcut pentru că eram foarte obosită. Deci, nașterea din poziții gravitaționale nu este încurajată, în România cel puțin, pentru că ar presupune ca medicul care asistă nașterea asta să stea și el cumva în patru labe și să vadă cam ce se întâmplă la nivelul acesta. Știu că nu vă, nu vă plac caprele de la ginecolog, da? Pentru că ele deja, în momentul în care te-ai urcat acolo, îți dau un sentiment de, nu știu, dezumanizant, degradant, și descoperită. Da? Deci în momentul în care noi naștem și avem nevoie de intimitate, de respect, de o vorbă bună, în momentul în care ne mai urcăm și pe acea capră și ne expunem <laughs> acolo, îți piere orice fel de chef de intimitate sau de ce ai mai vrea tu la naștere. Știți de ce s-au inventat aceste scaune? Ca să le fie medicilor mai comod. Până la urmă, Cine naște? Mama sau medicul? Eu sunt de părere că mama are nevoie de tot sprijinul. Dacă aș fi medic, aș sta și în genunchi, să văd pe unde iese copilul, să-l prind sau să fiu acolo și să o sprijin, nu să stau eu comod pentru că e jobul meu. Există astfel de medici, da, care stau și în patru labe și prind copilul și care respectă uh, Dorințele și doleanțele mamei, căutați astfel de medici, sunt puțini, dar există. Și nu mai nașteți pe spate, pentru că pe spate este poziția mortului. Pe spate nu poți face nimic. Dacă stai mai mult de 10 zile doar culcat în pat, o să trebuiască să reînveți să mergi. Deci, pozițiile gravitaționale sunt fantastic de ajutătoare la o naștere. Chiar vă recomand să faceți ceea ce simțiți. Și chiar nu contează în ce poziție nașteți, atâta timp cât poziția aia vă dă confort. Pentru că corpul vostru știe să vă dicteze ce fel de poziție să luați, cum să stați în travaliu și în expulzie, da? când bebelușul aproape că se naște. Deci informați-vă, urmăriți-mi videorile, pentru că la cât de supărată sunt cum merg lucrurile în țara asta, m-am hotărât să dau cât mai multe informații ca femeile să se ducă informate la naștere, să nu mai permită să se facă orice cu ele și să nu se mai, să nu se mai uh, poarte atât de urât, uh, nu știu, sistemul ăsta medical care de fapt nu cred că respectă femeia. Deci, dragele mele, Descărcați-vă planul de naștere, care se află pe site-ul meu, este gratuit și mergeți și negociați-vă nașterea, pentru că nașterea nu este o boală. Nașterea este o binecuvântare, este un miracol. Acolo Dumnezeu e în acțiune. Da? Nu trebuie să vă lăsați uh, nici de cum înjosite sau nu, nu trebuie să vă trateze nimeni de sus în jos, da? Este dreptul vostru, este corpul vostru, este copilul vostru. Faceți să aveți nașteri frumoase și împlinitoare. Sunt aici ca să vă ajut.